第四个动作，稍微蹲下，扶着柜台，面对柜台，膝盖微曲，有如你要坐下。当你蹲下，膝盖不要超过脚尖，保持姿势，站起来，重复两到三次。太容易了，慢慢的增加次数。 指导十五次，慢慢的扫扶台轨。你现在感觉怎样？如果你感觉好，而且想做多点，那么继续吧。